हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स आज की ये वीडियो लीब्रा कैल्क की है और ये एक खास शॉर्टकट की मैं आप आज को बताऊं आज आपको बताऊंगा और वो शॉर्टकट की क्या है अभी आपको बताता हूं पहले ये समझ लेते हैं कि इसका काम क्या है देखिए कोई भी डेटा हो अब ये देखिए ये हमारे पास एक डेटा है जिसे मैंने जूम किया है आप देख सकते हैं इसको सिलेक्शन में लेना है तो आप माउस को ड्रैग करते हुए इसको इस तरह से सिलेक्शन में ले सकते हैं दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि आप शिफ्ट प्रेस करके कर्सर को कहीं भी रखिए यहां पर और शिफ्ट प्रेस करके आप इसे सिलेक्शन में ले सकते हैं with the help of navigation की तो नेविगेशन की का प्रयोग कीजिए और शिफ्ट प्रेस करके इसको धीरे-धीरे करके इस तरह से सिलेक्शन में आप ले सकते हैं इजिली ठीक है अगला तरीका जो है वो क्या हो सकता है कि शॉर्टकट की का यूज करके तो ये शॉर्टकट की कैसे आप यूज करेंगे देखिए कर्सर आपका कहीं भी है जैसे मान लीजिए यहीं पे रखा हुआ है तो आपको न्यूमेरिक आप देखिए कीबोर्ड में न्यूमेरिक बटन होता है one two three four five six और इसके साथ नम लॉक ऐसे करके आता है तो आपको राइट साइड में न्यूमेरिक बटन प्रेस करना है कंट्रोल प्रेस करना है और कंट्रोल के साथ राइट साइड में जो न्यूमेरिक बटन होता है उसको प्रेस करना है और उसके बाद आप ये ट्रिक कर पाएंगे बहुत ही ईजिली कैसे करेंगे आइए देखते हैं तो कंट्रोल प्रेस करता हूं और न्यूमेरिक बटन न्यूमेरिक बटन में आपको स्टार प्रेस करना है ओके तो आप देख पा रहे हैं कि ये पूरा ही डेटा सिलेक्शन में आ गया जैसे ही मैंने कंट्रोल के साथ न्यूमेरिक बटन स्टार प्रेस किया तो ये पूरा डेटा सिलेक्शन में आ गया